नमस्ते म राजीव ख्याजु र आज म तपाईँहरूलाई सेपको पुरै टुटोरियल लिएर आइसकेको छु सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सेपहरू चाहिँ छवटा टाइपको हुन्छ सो फर्स्टमा आउँछ रेक्ट्याङ्गुलर टुल यसबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसबाट तपाईँले सिम्पल एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ अनि सिफ थिचेर चाहिँ तपाईँले स्क्वायर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कलर यहाँ माथिबाट मैले फिल गरेँ सिम्पली स्क्वायर अनि रेक्ट्याङ्गल तपाईँले अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ कर्नरलाई पनि चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर कर्नर चाहिँ मैले फिफ्टी हालेँ भने यसरी मजाले रेक्ट्याङ्गल चाहिँ राउन्डेड रेक्ट्याङ्गलमा चेन्ज हुन्छ अब अर्को छ राउन्डेड रेक्ट्याङ्गुलर टु यसबाट चाहिँ तपाईँले सिम्पली अघि बनाएको राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी हामीले राउन्डेड रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ कर्नरलाई चाहिँ डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ यो लिङ्क चाहिँ जहिले पनि क्लिक गरेर राख्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले कलर सिम्पली गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इलिप्स टुल भन्ने छ जुन चाहिँ सर्कल हुन्छ सो सिफ्ट थिचेर तपाईँले पर्फेक्ट सर्कल बनाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले कलर यसरी सिम्पली दिन सक्नुहुन्छ फोर्थ नम्बरमा आउँछ पोलिगन टुल सो पोलिगन टुलले चाहिँ धेरै कुराहरू बनाउनु मिल्छ सो हामीले पोलिगन टुल लिएर डबल क्लिक गऱ्यो भने एउटा यस्तो प्यानल आउँछ त्यसपछि तपाईँले नम्बर अफ साइज चाहिँ यसरी दिन सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले थ्री दिएँ भने ट्राइङ्गल बन्छ अब अर्को फेरि मैले पोलिगन टु लिएँ र डबल क्लिक गरेर फाइभ दियो भने यसरी पेन्टागन पनि बन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँतिरबाट स्टार पनि भन्न सक्नुहुन्छ सो स्टार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 गर्न सक्छौँ यसरी सिम्पली लाइन बनाउनुको लागि Silhouettes of you are like a dime अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कस्टम सेप टुल भन्ने छ र कस्टम सेप टुलमा चाहिँ पहिल्यै दिएको हुन्छ खालि यो चाहिँ हामीले यसमा इम्प्लिमेन्ट मात्र गर्ने हो जस्तै कि मैले यतातिर यसरी इम्प्लिमेन्ट गरेँ सो यसमा चाहिँ तपाईँले कलर पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले रेस्टराइज लेयर गर्नु पऱ्यो त्यसपछि कन्ट्रोल यु त्यसपछि यसरी कलर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियोद्वारा चाहिँ तपाईँले एकदम इन्फर्मेटिभ कुराहरू थाहा पाउनुभयो भन्ने आशा गर्दछु यदि तपाईँलाई यो भिडियोबाट चाहिँ केही कुराहरू सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले लाइक सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye